Espelliño, espelliño, quen é a máis positiva deste grupo? Eu. Digo positivo porque son positiva en todo, mirade que tipo. El que non le gusta que non mire. Yo estoy feliz e sou moi feliz de ver a todo o mundo contentos e estou moi contenta de estar, de estar aquí con todo o mundo e hacer lo que me dan la gana. Así que espejito, espejito, si soy la máis coqueta. <laughs> tchau.